Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, Conta do dia Entra gelo de coco, whisky pra mim Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, Conta do dia Entra gelo de coco, whisky pra mim Viemos de baixo, somos reais Vivência sofrida, nem preciso mais Ver mama sorrindo já me satisfaz Ver minha quebrada vivendo em paz Mano, é certo, isso não tem preço criança aprendi humildade e respeito Quase caí na armadilha, vida me fez desse jeito São poucos que andam do lado, mas isso não é minha culpa Várias safadas jogando a bunda Cordão de ouro mata a inveja Eles não têm a vivência da rua Nunca lutaram por nada, nunca perderam um irmão numa guerra Nunca teve uma arma apontada na cara por um verme de farda me é Isso que é foda, trampei pra caralho Juntei uma grana, ergui meu castelo Segui o conselho que veio de cima, tudo deu certo Hoje fita é errada, família por perto trabalho, só vejo progresso sempre no silêncio, yeah, yeah. Na escada Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, contando gin Traz gelo de coco, whisky pra mim Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, contando gin Traz gelo de coco, whisky pra mim Ela veio me visitar Eu com jacaré no pano Whisky 12 pra brindar Ela não tava brincando Quando veio sem calcinha Tatuada e safadinha Esfregando a bucetinha Desse Olha que bandida louca Deslizando na minha vara Pediu pra gozar na boca Joga as notas no teu corpo Deixa ela toda molhando É claro que fiz gostoso e yeah. Mano, já era vivendo assim Nem ligo pra Rita tô vestindo grife Fumando maconha, bebendo uísque Trabalho pra isso, nem vejo meu corpo Vivo como gosto, American God Gastou porque posso, esse é meu hobby Carro automático, modelo esportes pesca já era vivendo assim Nem ligo pra hater, tô vestindo grife Fumando maconha, bebendo uísque Trabalho pra isso, nem vejo meu corre Vivo como gosto, American God Gastou porque posso, esse é meu hobby Carro automático, modelo esportes Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, conta do jeans gelo de coco, whisky pra mim Mano, já era, tô vivendo assim Umas noites com álcool, umas noites com lean Trancado no estúdio, conta do jeans gelo de coco, whisky pra mim